sind beide tot. Ha. Ich denke, der Stinheit macht mir Damage. Außenwache. Oh! Max, hol Den Schuss, den Schuss! Mehr brauche ich nicht, Bro! Er hab deinen Arsch quickt! Ja, Max holt mich, ne? Digga, war das krass.